क्रिएट कूपन आपके ओके ओके जल्दी जल्दी आप तेरे काम से निकले कोई ओके इन कैंसिल कर कैंसिल क्रिएट क्रिएट खोल हेलो हाँ। हाँ, हाँ। नेट की सही है स्पीड नेट की स्किन स्किन निकले यार क्या हेलमेट की बताओ नेट की स्पीड किसकी है यार एक मेरा सही है ये लो गेम स्टार्ट करो गेम स्टार्ट करो एक एक मिनट मुझे inventory Two, Yep. Toen Charlie, One, naar de Attention here! Help! क्या हुआ हेल्प इतनी जल्दी Excellent work. यार इसकी जगह माइक ओपन कर लो ये जो आप Get in the car. क्यों क्यों Sorry, I never Iron Man. Ding ding ding ding ding ding. Gun gun gun gun. बढ़िया बढ़िया फुल स्पीड जो फुल स्पीड जो और हो इसका भी इंडिया भी पे सिक्स एक्स पे ही आ गया थ्री एक्स आगे चला लड़ने लगा यूजी यूजी यूजी अंकल आ यूजी चाह हम पैक नहीं दो इकट्ठे multi p multi चल गया चल गया दिस स्पीड जो हेलमेट को नहीं लगा बैग बैग चल चिल्लाने बोल स्पीड जो किसको गन नहीं मिली है एक गन यहाँ पड़ी है एक उस कमरे में पड़ी है नीचे जाओ हेलो एक मिनट नंबर वन मुझे चाहिए ये पड़ी है कौन सी है अरे इधर तो स्कोप नहीं लग रहा एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड ये आएगा बंदा आ गया यहां पे एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड क्या रहे सारे नंबर 4 हाँ नंबर 4 आगे जा ये ले एक ये भी ले यहां पर एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड तो, तो कितनी तो। ये ले एक ये आ गया एनिमीज अहेड तुम्हें लौट तो, तेरे को बढ़िया काम ना चुप चुप समझो नंबर दो इतनी दूर ना जा साथ साथ रहो इधर तो स्कोप लाने कथी यार लग गया चार आ जाओ ओवर एक्सपीरियंस एक minute please I need a gun I need a gun मुझे बताओ कौन सी चाहिए किसको गन चाहिए यार फोर एक्स ना लाइए अरे तो तेल तेल दो आना पे आओ चार और इसको रजिस्टर देता है कोई फड़का दिया नंबर तीन आ जा Let's go. Let's go. ओहो गाड़ी चलाने दे Thank you. Enemies ahead. Enemies ahead. यहाँ यहाँ पर बंदा है नहीं है तो यहाँ पे चीजें काफी पड़ी हैं उठा लो तो आपने निशानी क्यों लगाई कौन सी निशानी बोट आया एक किधर है अभी दूर है जब पास आएगा तब बताऊंगा दो है तीन है चार है अभी उधर ना जाना कोई पहले ये ये पास आ रहा लगता है पास आ रहा है इसको लो पहले enemies ahead enemies ahead enemies ahead number 4 अभी ना जा वहां पे 去 Okay. जल्दी आओ ड्रॉप के पास चलें Get in the car. और नंबर चार क्या कर रहा है यार इसीलिए यार लोड तो कर लेंगे थ्री एक्स की स्कोप है ये नहीं हाँ। है मेरे जो चाहिए मुझे बता मेरे पास है आ जा अब जल्दी लेट्स गो मैं कह रहा हूँ लेनी है किसी ने जल्दी आ जल्दी लेट्स ड्रॉप यार साथ ये लो आराम से लूटो कोई बम बुम ना फेंके कोई नहीं यहाँ पे चलो बैठो लेट्स गो नंबर दो क्या कर रहा है Get in the car. Get in the car. Number दो हमारे साथ नहीं खेलेगा न्यू मेरे पास है क्या कर रहे हो स्नाइपर है तेरे पास ओ तो एम ट्वेंटी फोर है चारी क्या आपको चाहिए कौन सी है ये स्नाइपर दो अगर एम ट्वेंटी फोर दो एम ट्वेंटी यार ये टू एक्स की स्कोप है किसी ने लेनी है तो ले लो मेरे पास फोर एक्स है टू एक्स है थ्री एक्स है किसी को चाहिए तो बताओ हाँ, स्नाइपर गिरा गन किधर है अच्छा ये बढ़िया गन अब बंदे देखो कहां से आ रहे हैं ये आ गया भूत इधर है एक मिनट वो हो गया सामने आ गया दो सौ पचानवे बाहर निकल के देखो दो सौ पचानवे एक ये पीछे से आ गया ये इधर से एक और आ गया बाहर आ जाओ बूट है इनसे गोली नहीं लगती कहाँ पर है ये रहा पीछे रहा enemies ahead enemies ahead यार एट एक्स मिले तो बताना ये देयर टू एक्स को किल करना है एस के एस है एस के एस कौन सी भला दिखा आओ इधर नंबर नंबर फोर है और नंबर तीन के पास है जो डब्बा है वो उसमें लगता है इसने उठा लिया ओ उसने उठा लिया नौ नंबर एक नौ पर नहीं टीएड देख रहे हो सही एक स्टैंडर्ड में जीन पे जगह चाल है नंबर 2 पे वो कहां घूम रहा है यहां पे अब कोई भी नहीं है लोग कर करनी है तो started there like that. when we got married. And then, we went to Karen, they said, they said, they said, they said, they said, they said, they said, succeed. Eight है किसी के पास बंदे आए नहीं नहीं कोई भी नहीं है ए टैक्स नहीं है किसी के पास टू लैक्स आया तो किसी को बताओ मुझे टू एक्स टू एक्स पड़ा फोर एक्स चाहिए टू एक्स मेरे पास भी है ये गोलियां कौन चला रहा है फोर एक्स फोर एक्स मेरी गन पर है चल मैं एम टू फोर दिलाना है मेरे प्रकाश में ये जहाज आ रहा है ड्रॉप देखते कहाँ गिरता है प्लेयर वन पे ए यार फॉर द स्कोप दे ये दो हैं यार एक प्लेयर गन के पास जा रहा है ये जा रहा है यार लाल जी कब रोपाल चल रहे प्लेयर गन के पास कितने हैं इतनी दूर से नहीं पता चलता वो बहुत ज़्यादा दूर है गाड़ी थी यहाँ पे खड़ी और एक गाड़ी वो ले गया आगे की गाड़ी है आगे है ये रहा बंदा एक बूट है ये एनिमीज अहेड एनिमीज ये चीज एनिमीज अहेड हम दायरे के अंदर ही हैं अभी इधर ही रहो सारे एक जगह पे आ जाओ कोई नहीं है कोई नहीं है अभी ये इधर ऊपर वाले घर सारे देख लिए हैं हेलो मैंने कहा ये ऊपर वाली जगह सारी चेक कर ली है यहाँ पे जो चाहिए था मिल गया कि नहीं हाँ, मिल गया फिर वो नीचे वाले निकले उधर चलती है मैं कहता हूँ नीचे वाले में कोई नहीं एक मिनट ये गोलियां पड़ी हैं मेरी गन की कौन गाड़ी लेके अच्छा नहीं हाँ वो नीचे वाले घरों में आ जाए यार वो चेक नहीं किया हमने दायरा भी उधर को गया ये कौन चला रहा है ओए आज ड्रॉप लूटने चले हम वो रहा फालतू में गोली ना चलाओ चलो यार चलो चलो नंबर दो एक मिनट जल्दी वो गिर गया तो गैप हो जाएगा एक बंदा ओए वहां पे बोल रहे वहां पर बंदे हैं बहुत बंदे हैं वहां पे वो भी एक ही टीम के हैं और फ्लू एक मिनट डाल लेंगे كانت يوم الليل اللي هو والله العظيم هناك كان رجال انا عارفه في الطيار الا Enemies ahead! Enemies ahead! Number two कहाँ गया ऑफलाइन है देखो ये नंबर वन इधर आओ मेरे पास नंबर يا العوز نصيب اه تسمع فيك اسمع فيك اه ما تقنعش بألاف عنده تليفون قال اكيد يا العوزة شرايك؟ رايك؟ حتى بندير بس ثاني بندير حاجة بير لكن نجمة बंदे हैं हाँ इस साइड पे तीन टीममेट है वो जिन्होंने ड्रॉप लूटा था एक मिनट वो जहाज फिर आया देखते हैं अब कहाँ फेंकता है ये फेंक दिया वो सामने घर में है बंदे घर के अंदर है वो बाहर निकला है घर के अंदर है अभी भी दो लेकर आओ नंबर 1 नहीं वन इधर उनके पास ग्रेस भी है घर के अंदर जाए कोई एक रह गया वो भी पट्टियां कर रहा है किस कर पे ये लो सारे गए उस घर में कोई भी नहीं है जल्दी जाओ जल्दी जाओ इन्होंने ड्रॉप लूटा था इनके बैग हाँ चेक करो यार किस साइड पे ये ये घर के अंदर यहीं पे ड्रेस हाँ, मिल गई तुझे तो यार एट एक्स मिल गया ना मुझे प्लेयर तो गन मिलेगा आओ बाहर आओ हो रहा है तीनों के तीनों के तीनों सामने हैं तीनों के तीनों मुझे मार रहे हैं किधर है? सारे एक जगह पे रहना यही आए ये एड्रेस मुझे दे नंबर तीन अब ये एड्रेस मुझे दे मैं बाहर जाता हूँ ओहो बाहर जाने का किसने कहा था काफी सब्र करो नंबर वन नंबर वन अभी भी अंदर आ जा नंबर टू यार हेल्प करो इधर आओ यहाँ सामने बंदा है यार हेल्प करो बाहर ना कोई जाए अभी तीनों तीनों टीम में फेंकू और ये किसने फेंक दिया गैस है गैस गैस ना फेंक यार मैंने नहीं फेंका उसने फेंका है अब वो यहां आएगा पीछे बम फेंकू पता ही नहीं चल रहा था आप गोली मार रहे हैं हेमलेट उतार तो वो दीवार के अंदर से गोलियां मार रहे हैं एक नंबर वन का इस साइड मेरे पास आओ मेरे पास इधर है अंदर ही आ जाना अंदर नहीं बाहर रहो वो घर के अंदर अगर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया ना काम खराब हो जाएगा वो फैल के आ रहे हैं ये पीछे से आ रहा है एक नंबर वन किधर है ये रहा ये रहा इसके पास कपड़े थे नहीं वो ए टैक्स मिल गया मुझे पर वो लग नहीं रहा शाबा अच्छा, सारे पास पास आ गए ध्यान से चिकन डिनर रखना है ये चीज हाँ, बहुत ही अच्छी तरह खेलते ये ड्रॉप भी गिरा है ऊपर दोस्त अरे भाई बहुत मेरे